Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Jumpa lagi dengan saya Yudi Bajoyo. Semoga sahabat-sahabat juga para subscriber tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan biar tidak sakit. Jangan lupa like dan subscribe. Dalam video kali ini saya ingin sedikit berbagi cerita ataupun uh, kenang-kenangan acara kirap pusaka Grebek Suro tahun kemarin lur untuk videonya ini tidak usah lama-lama langsung kita saksikan videonya let's go Thank you. It's like a family tree. Bring the funk back. Thank you.